reka twongere tubahe ikaze kuri baza muganga uyu munsi reka tuvuge ku kibazo cy'uruhara uruhara ni ikibazo gikomereye abantu cyane cyane abantu bakiri bato baba abahungu cyangwa abakobwa usanga akenshi abantu benshi bagishakayo ibisubizo eh, bakabibura bagashaka imiti y'ubwoko bwose ugasanga byarabananiye ariko uyu munsi tugiye kureba igitera urwo ruhara ni iki twabikoraho ni ubuhe bwoko bw'uruhara bushobora kuvurwa ni ubuhe budashobora kuvurwa ni iki wakora ni izihe ngaruka wahura nazo igihe ufite ikibazo cy'uruhara nibyo turaza kureba muri iyi videwo tugusaba gukanda kuri subscribe nimba utazi icyongereza wareba ahanditse sabone cyangwa kuri like mu gifaransa ni ahanditse jeme kugira amakuru ducisha kuri youtube channel cano ujye uyabona umunsi ku munsi umuntu avuga ko afite uruhara cyangwa azagira uruhara igihe agenda apfuka imisatsi umunsi ku munsi cyangwa ubundi bwoya ku mubiri ibi bikaba bishobora kugenda byiyongera mu gihe cy'amezi abiri ubundi mu busanzwe twese buri wese apfuka umusatsi kuko umusatsi ugira igihe ukagenda ugakura ukagera igihe ugatuza ntukomeze gukura maze igihe cyazagera ugapfuka ukavaho ibyo ni ibisanzwe kubera ko ku munsi buri wese atakaza imisatsi mirongo itanu ku munsi zikaba zagenda zikagera ku misatsi ijana ku munsi ibi ntabwo ari ibintu bimenyerewe kuko bishobora kugenda bikamara icyumweru maze undi musatsi ugakomeza ukamera ariko wa musatsi iyo utangiye gupfuka ntihagire undi uwusimbura niho hahandi ubona umuntu agenda atakaza imisatsi buhoro buhoro buhoro buhoro kugeza igihe rwa ruhara rwe ruzagaragara ibi byo turagenda tureba buhoro buhoro kugira ngo byumve neza maze unamenye uko wakoresha imiti n'icyo iyo miti yakora mu mubiri wawe kugira wivure urwo ruhara maze wongere ugire umusatsi nk'abandi bantu komeza wumve iyi videwo kande kuri like ariko nimba ufite n'ikibazo wacyandika muri comment tukaza kugusubiza gupfuka k'umusatsi n'ubundi akenshi birangira iyo umusatsi uri gupfuka uwo musatsi uvuyeho akaba ari aribyo byita uruhara wenda mu gifaransa biratandukanye hari icyo bita alopesi gupfuka kw'imisatsi ariko hari icyo n'icyo bita calvisi arirwo ruhara rya nyaryo rero gufuka kw'imisatsi ni porosesi itangira mbere y'uko uruhara ruza nubwo wenda bishobora kugenda bigenda buhoro buhoro ariko birangira kwa gupfuka kw'imisatsi biguteye ikibazo cy'uruhara nk'uko bizwi rero umuntu agira hagati y'ibihumbi ijana n'ibihumbi ijana na mirongo itanu by'umusatsi ku mutwe we kandi ibi ngibi nk'uko twabivuze akaba ashobora gutakaza hagati y'imisatsi mirongo itanu n'ijana ku munsi ibi bikaba byakwiyongera igihe hari imbeho nyinshi nk'abantu baba mu burayi haba imbeho nyinshi cyangwa ahandi bikaba byakwiyongera ku buryo umuntu yagera mu gutakaza imisatsi ijana na mirongo irindwi n'itanu ku munsi ariko nk'uko tubibona ni muri ibyo bihe by'imbeho ikabije nibwo uwo musatsi ugenda wiyongera umusatsi ugapfuka ariko hakaba umubiri ugahita ukora n'undi musatsi usimbura wa wundi wavuyeho kubera ko mu byo tuzi umusatsi uturinda imbeho umusatsi uturinda izuba umusatsi ufite izindi ngirakamaro nyinshi udufasha muri ubu buzima rero umusatsi n'ubundi bwoya dufite ku mubiri ntabwo ari ntabwo ubura aho ngaho nta kamaro bufite ahubwo bufite akamaro kenshi kugira rero bamenye ko umuntu yarwaye icyo kibazo cyo gupfuka umusatsi cyangwa yatangiye kurwara uruhara hari ikizamini bita tirikogarama icyo kizamini cyitwa terekorogaramu nicyo muganga akoresha akagenda akabara imisatsi kuri mikorosikope akareba ingano y'imisatsi watakaje maze yamara kuyimenya akamenya n'icyo yagukorera akoresheje ibindi bizamini nk'ibizamini by'imisemburo kuko akenshi nk'uko tubizi kugira habeme imisatsi kugira imisatsi imere ni uko haba habayeho umusemburo witwa testosterone iyo testosterone rero niyo ituma imisatsi yacu igenda ikamera nk'uko bizwi rero hari ubwoko bune bw'uruhara hari uruhara ruterwa n'imisemburo mike umuntu aba afite ya testosterone twavuze hari uruhara ruterwa na vitamine nkeya hakaba n'urundi ruhara ruterwa n'uko umuntu aba yafashe imiti ivura kanseri cyangwa bigaterwa na siteresi ufite siteresi nyinshi bikaba byatuma urwara uruhara ukaba warwara uruhara bitewe n'uko ufite ubutabire buke bwitwa feri hakaba ubundi bwoko bw'uruhara bwa gatatu ushobora gufata igice kimwe swata uruhara rukaza imbere cyangwa urundi rukaza inyuma ariko hari urundi ruhara ruzwi nka alopeci areata urwo ruhara ni urufata umubiri wose ku buryo umbona umuntu ku mubiri wose nta n'ubwoya na buke afite umutwe we ukaba nta musatsi n'umwe ufite ubu nibwo witwa alopesi areata ibi byose rero bivurwa mu buryo butandukanye nk'uko turaza kubibona aha nk'uko twabibonye rero uruhara rushobora guterwa n'imisemburo mike zitwa androgene cyangwa testosterone iyo iyi ibaye mike ni hahandi uzabona umuntu ufite uruhara hano imbere urwo ruhara rukagenda rukagera inyuma gusa bishobora kuba no ku badamu abadamu bamaze gucura iyo umudamu amaze gucura ya misemburo ye yitwa esitorogene igatangira kuba mike imirerantanga ye ikaba itagishoboye gukora ya matesitositerone kuko imirerantanga uretse gukora esorojene na progesterone hari icyo bita hari igice cy'uwo murerantanga witwa teke interne iyo teke interne ari igice cy'imbere muri uwo murerantanga niyo ikora umusemburo witwa testosterone iyo umugore rero amaze gucura ageze muri cya gihe iyo mirerantanga itagikora cyangwa itagikoze ya misemburo mu buryo buhagije umudamu ashobora kugira uruhare uruhara nanone nshobora kuza ku bagore cyangwa abakobwa bafite ikibazo cyitwa syndrome des ovaires micropolycystique cyangwa syndrome de stein leventhal aho ubona umudamu abyibushye cyane akagira ubwanwa ariko akagenda agira imisatsi mike kugeza igihe byageraho akanabura n'imisatsi nk'uko twabibonye rero kubura imisatsi cyangwa gucikagura kw'imisatsi bishobora guterwa no kubura ubutabire bwa feri ubutabire bwa cuivre bwa zinc bwa silicium n'indi vitamine bita vitamine b ibi byose rero bikaba bishobora guterwa n'imirire mibi cyangwa kurya ibiryo bitarimo vitamine umuntu utarya imboga umuntu utarya imbuto ashobora kubura ubu butabire ashobora kubura izi vitamine yazibura mu gihe runaka akazatangira kubona imisatsi ye itangiye gucikamo mu buryo bwo kuvura umusatsi rero umuntu ufite ikibazo cy'imisatsi igenda icikagurika akenshi avurwa n'imiti y'ubwoko butatu umuti wa mbere ni umuti bita finasteride umuti we rero witwa finasteride ugurishwa ku izina rya proscar uwo muti akenshi tuwandikira umugabo ufite ikibazo cya prostate umugabo ufite prostate yabyimbye akenshi bamuha umuti wa finasteride ariko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko uyu muti uvura iki kibazo cyo gucikagurika kw'imisatsi cyangwa ikibazo cy'uruhara ariko ukaba ufite izindi ngaruka kuko mu ngaruka uwo muti utera ni uko umuntu ahita abura ubushake bwo gutera akabariro akazagira ikibazo cyo kutarangiza nanone akazagira ikibazo cy'amasohoro make ku buryo byanamutera kutabyara igihe ari gufata uyu muti ikindi ni uko byagaragaye ko uyu muti ku bagore batwite ushobora gutuma babyara abana badafite ingingo zimwe na zimwe akaba ari umuti wujijwe ku badamu umudamu ntabwo aba yemerewe gufata uyu muti yaba atwite yaba adatwite kubera ingaruka zayo twabonye aha izindi ngaruka tugomba kumenya ku bagabo bafata uyu muti ni uko uyu muti ushobora gutuma baribwa bakishimagura bikaba byatuma bagira amabere bakagira ikibazo cyitwa jenekomasti jenekomasti ni igihe umugabo afite atangiye gusa n'abagore akagira amabuno akagira amabere nk'abagore ugasanga byateje ikindi kibazo izindi ngaruka z'uyu muti witwa finasteride cyangwa poroscar ni uko ushobora gutuma umugabo atarangiza ashobora gusohora ariko ntarangize ngo agire eh, kwa kwizihiza cyangwa bya byishimo abashakanye bagira byitwa orgasme ashobora kutabigeraho mu gihe ari gufata uwo muti ariko muri ubu buryo bwo kugarura imisatsi ku bantu bafite ikibazo cy'uruhara mu by'ukuri urabugarura undi muti tugomba kumenya aha ngaha wa kabiri ni umuti witwa minoxidil minoxidile ni umuti wagaragaye ko uvura iki kibazo cy'uruhara nubwo uwo muti ugurishwa mu izina rya alositili Kirkland rero cyangwa minoxidile ni umuti wagaragaye ko ukomeye cyane mu kuvura iki kibazo cy'uruhara cyangwa gucikagurika kw'imisatsi uyu muti rero uko ukora uragenda ukagura ya mitsi ijyana amaraso ku musatsi ugatuma ya mitsi ikweduka ya mitsi yakweduka amaraso akagera kuri ya misatsi noneho ya misatsi igakomeza igatangira kumera ikamera neza maze yatangira kumera ukabona hahandi hari hari uruhara hatangiye kumera imisatsi undi muti wa gatatu turaza kureba ahangaha ni umuti witwa dutasiteride dutasiteride rero ni umuti ukomeye cyane kurusha finasteride kuko uyu muti witwa ditasteride wo akenshi uvura ba bandi bafite cya kibazo cy'imisemburo uyu muti ukaba wanakwifashishwa mu gihe umuntu afite ikibazo cya prostate yabyimbye uyu muti ukaba ukomeye cyane kurusha ya finasteride nk'uko twabibonye tukaba tubashimiye kuba mwadukurikiye nimba ufite ikibazo wacyandika muri komenti ariko nimba utarakanda kuri subscribe wakanda kuri subscribe cyangwa sabone ugakanda kuri like cyangwa jeme waba unafite ikibazo ukagishyira muri comment aho bita muri commentaire naho ubutaha bye.